中三的。 انشقتت السبايك في اي رصدت تبقى عدو واحد رصد عدو في تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق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 آخر لاعب باق إن فايبر المعادية تثير الفزع أحب ذلك هنا؟ هنا رصد عدو في بي آه. تم نشر الساتر ظلال متحركه وثلاثون ثانية هنا هنا تبقت عشر ثوان زرعت لسبايك باق تفوق جماعي أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ قصد عدو في A عدد من الأعداء في A ستبدأ المطاردة أعرف أين أنتم تحديداً زرعت لسبايك أحمق ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون سوف أصبح كابوسهم مجبور توجد شحنات تبقى عدو واحد اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية على سايفر عدو واحد لا مهرب مني آه. إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك ضربة أداء رائع لا تظهروا نقاط ضعفكم أبدا أحتاج هذا أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا سأدخر سأدخر يجب أن أتماسك هنا أحتاج مساعدة قتل قصد أعيد التلقيم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 أزهقوا أرواحهم هنا رصد عدو في بيت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 أو أنسجة المكان هنا قصد عدو بإيه تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك لا حاجة للمعاناة ثلاث أرواح عدو واحد آخر لاعب باق تبا أراقب هنا أعرف أين أنتم تحديداً زرعت السبايك ظلال متحركة تم نشر الساتر سلب البصر سلب البصر عدو في اي أعيد عدو واحد أعيد لا عيب في الموت أطلق لسبايك الخاصة بالأعداء آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا أريد سلاحا لننفقها شكرا ما المطلوب؟ لدي مال إذا احتاج أحدكم سأخترق صفوفهم وضعت السبايك في بي تبقى عدو واحد آخر عدو يقضى عليه تبديل الجبهات إذا قتلت كل الأعداء وحدي فلا أجيب مشاركة السبايك هنا أشق صفوفهم ظلال متحركة ظلال متحركة أعيد الطلقين أعيد الطلقين أسلب البصر موت تبقى عدو واحد هنا هناك ازرعوا لسبايك أحتاج علاجا أحتاج علاجا أنشأت الحاجز هذا العالم محجوز لنا هذا ممتع من يحتاج إلى دمى التدريب في ظل وجود دمى بشرية في بي آخر لاعب باق حصلت على السبايك سقطت السبايك في بي جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموت فيه لنحقق الفوز ثم نغادر المكان السبايك هنا السبايك هنا لأجلك عدو واحد لا توجد شحنات آخر لاعب باق تم نشر السادس كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ أحتاج إمداد هل سبايك هنا؟ هناك هناك قصد عدو في الوسط سقطت السبايك في الوسط سلب البصر السبايك بحوزتي أشكال متحركة تم نشر الساحة تبقى عدو واحد لنتسابق إلى مواقع السبايك detrás, chicos. Uno por detrás. Por base. El que queda por base. ظلال متحركة تم نشر الساتر تنفجر حجب الرؤية of أغلقت البوابة تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان الفوز أعرف كيف سينتهي هذا سننطلق الظلال المتحركة ليلة سعيدة أعيد التلقيم أعيد التفصيل تبقى عدو واحد فاز المهاجمون